せーのはい皆さんこんにちはご覧のスポンサーの提供でお送りしましたせーのはい皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかとすんちゃんですはいゆかすん夫婦ですはいちょっと今日우리달라지지않았어요뭔말로하는거야 えっとね今日はちょっと短い動画になるとは思うんですけどこら <laughs> しっかりせいして今日はなんと皆さん一つ報告というかちょっとこうお祝いすることがあります、はい、このチャンネルの、えー、チャンネル登録者数が2万人を達成しましたありがとうございます頑張りました頑張りましたおめでとうございますよ本当にゆかちゃんうんなんかね、うん 2万人って多分そこまでこう大きい数字ではないと思うんですけど、ねね、インスタではね投稿したんですけど結構自分の中で1万人から2万人がすごくこう辛かったっていうかいろいろ大変だったんですよねなんかスランプもあったし伸びないなっていう時もあったしいろいろありました <laughs> でもなんかその中でもいつもいつもこう応援してくれて こうメッセージくれたりだとかコメントくれたりだとかなんかいつも見てますって言ってくださる方々がいるのでくださる方々がっていうの、皆さんがいるのでここまで頑張ってこれたかなと思いますまあねすんちゃんも最近すごくたくさん手伝ってくれてるしそうだねうんこれからも多分ゆかすん夫婦の動画が多くなってくるかなと思ってます本当 はい、2万人突破っていうことで質問コーナー Q&A の動画を作ろうと思うのでインスタのストーリーではもうすでに質問を募集してるんですけどもここのコメントとかでも募集して、えー、と質問をピックして動画を作ろうと思うので皆さん質問をコメントとかで募集してます、はい、それかインスタのストーリーでいただいても大丈夫ですはいありがとうございます 私の影が多いと思います私をすごい利用してバイト費用は全然くれないし <laughs> 日本に行くとしたらお小遣いもくれるか分かんないしなんでそんな感じの報告の動画でしたおめでとうございますありがとうございますはいこれから頑張りましょうはいはい、はいはい